mindset dari seorang tidak akan pernah berhenti ya dia akan terus bergerak dia punya power yang sangat luar biasa the power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Penggemar Berdaya Bang ya. Ya silakan Bang. Perkenalan namanya Bang. <clears throat> Saya Muhammad Sawarudi, hmm. Ketua Komunitas Penggemar Berdaya. Uh, hmm. eh, hari ini kan lagi pekan ke-17 Bang ya? 17 ya. Uh, apa kegiatan tujuan hari ini Bang? Ya, hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang uh, boleh dikatakan sudah sukses ya. Beliau memiliki hotel dan juga perumahan dan kami menganggap beliau salah satu uh, pembicara yang punya ilmu tentang mindset. Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting, gitu ya. Mindset ini penting. uh, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar. Oleh sebab itu, eh, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar. Maka hari ini kita belajar. Bisnis itu dimulai pertama dari dari Yang kedua dimulai dari Yang ketiga dimulai dari sekarang. Jadi bagi yang belum, ayo kita mulai. Mulai dari nol maksudnya apa? Harus memulai tanpa ada apa-apa sebagaimana Abdurrahman bin Auf begitu hijrah dia tidak bawa apa-apa apa dia bawa rukonya apa dia bawa bisisan yang enggak enggak bawa badan saja sampai di sana kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah melakukan tiga perkara apa yang dilakukan Rasulullah membangun masjid yang kedua apa mempersaudara muhajir wal ansar yang ketiga membangun pasar yang dapat tugas untuk membangun pasar adalah Abdurrahman bin Auf apa yang dilakukan beliau melakukan transaksi itu enggak dengan 200 ekor unta dari beberapa vendor unta pemilik unta dengan Dari keuntungan ini dia mulai memberi lapak di sebelah pasar Yahudi di kota Madinah. Kemudian apa yang dilakukan dia membangun profit sharing dengan apa? Dengan e, kaum muslimin yang mau berbisnis. Karena Yahudi sudah menguasai pasar, maka yang tersisa adalah para pengusaha kaum muslim yang baru startup bisnis. Apa yang dikatakan tidak ada sewa. Kalau dulu orang Yahudi menggunakan kecewa seperti saat ini dia tidak jualan saja di lapak itu nanti kalau sudah menguntungkan kita bagi hasil nah gitu ternyata dalam waktu satu dua tahun kemudian lapak ini menjadi pasar yang sangat luar biasa keuntungannya pun sangat besar ya inilah satu proses yang harus kita pahami ya maka mindset business owner yang dimiliki oleh Abdul bin Auf yang dia adalah seorang pengusaha dan kalau diimbangi dengan seorang Umar bin Abdul Aziz sebagai regulator merasakan khalifah artinya seorang pemerintah. tapi dia juga mempunyai mindset business owner dia punya mindset sehingga kalau ini dua kekuatan ini bergabung jadi dua kekuatan besar sangat luar biasa antara penguasa dan pengusaha maka akan terangkat ayatnya kita sangat senang sekali ya karena salah satu dari ya cawapres kita mempunyai spirit itu saya sebutkan Pak Sandiaga Uno ya beliau mempunyai spirit yang sangat luar biasa tentang hal ini ya beliau pernah menjadi ketua HIPMI beliau juga orang yang sangat luar biasa kadin yang berhasil dia ingin jadi ketua kadin beliau nggak jadi ya. bagaimana proses beliau kemudian merintis bisnis itu dari awal dari kecil sampai besar ini adalah satu proses maka kekuatan, sekali lagi mindset is owner ini penting sekali. Ya, saya ingin kita hari ini masuk ke tahapan selanjutnya. Ya, saya akan minta kita kembali menulis. oksid kedua. Silakan. Ya, ini kita akan coba kekuatan mindset. Setiap orang akan menemukan apa yang dia pikirkan. Ya, dan kekuatan pikiran ini sangat penting. Baik, saya minta minimal ya minimal pemikiran kita itu ya dalam rentang waktu ya dua tahun ke depan bisa lima tahun atau sepuluh tahun ke depan ya silakan dan tidak kurang dari itu ya bayangkan dalam pikiran kita kita dalam dua tahun ke depan dalam lima tahun ke depan atau sepuluh tahun ke depan ingin punya bisnis ya apa bisnisnya jenisnya berapa omsetnya gitu ya bayangan kita dan seperti apa ya yang kita inginkan itu secara spesifik jenisnya ya misalnya kuliner properti perhotelan apa saja kemudian yang kedua cara spesifik juga kita punya kira-kira karyawan berapa orang gitu ya dan kemudian Kira-kira berapa lama kita akan mewujudkannya? Ya, silakan. Tiga hal itu dituliskan dan sekarang coba bayangkan, pikirkan visi bisnis kita. Ini kekuatan pikiran seperti ini. Kita punya target. Kan? Saya punya pengalaman ada yang menuliskan ini, kemudian dikatakan, Pak, saya sudah mewujudkan apa yang saya tuliskan kemarin. saya senang sekali itu. Nanti ada yang telepon saya. Ya setelah mewujudkan itu tulis rencana bisnis kita tulis target bisnis kita dengan tiga perkara sederhana saja yang pertama jenis bisnis kita itu apa dan akan beromset berapa dan berkaryawan berapa katakan dan kemudian kapan itu terwujud dalam berapa rentang waktu terserah silakan ya tadi ini penting tak akan lebih ya, the power of mindset ada orang yang sudah jauh berpikirnya bahkan bisa menembus sesuatu yang jauh silakan ya saya akan coba bantu nanti ya untuk mereka yang mungkin masih kesulitan dulu saat saya terjepit jari saya di kelas 4 SD di operasi di Singapura di Mount Elizabeth ketika keluar dari Mount Elizabeth yang diambil pulang di siku masuk ke sini terus saya dibawa dorong oleh suster saya bingung ini tadi rumah sakit kok sekarang kok jadi hotel terus bawa lagi kok jadi kantor saya nggak keluar ruangan ya masih namanya kok jadi shopping mall ini ya? ternyata rumah sakit itu terhubung dengan mall terhubung dengan hotel terhubung dengan nah, satu kawasan saya saat itu punya mimpi Allah oh, alam walaupun belum terwujudnya, tapi saya yakin satu waktu mungkin dengan kerjasama kita dengan kemampuan sinergisitas kita kita akan mewujudkan shopping mall yang islami yang mana masjid itu dimuliakan orang mencarinya nggak sulit di tengah-tengah dan seluruhnya wajib untuk sholat dulu untuk kemudian melaksanakan ibadah di sana seperti yang di Madinah dimakan seterusnya ini tentu saja perlu kerja sama yang saya eh, itu mungkin barangkali contoh saja pikiran saya ya mindset saya ke situ saya ingin ke sana tapi saya sedang merintisnya satu-satu kesana kesannya mulai dulu rumah sakitnya gitu ini pelan-pelan gitu nanti satu ketika dirangkai menjadi satu yang dalam satu area itu adalah mindset dan pemikiran saya nah, silakan kita boleh mempunyai rencana mulai dari yang paling kecil dua tahun ya jadi nggak boleh dalam waktu ini atau 5 tahun atau sepuluh tahun atau mungkin yang mau lebih jauh dari itu dengan target yang besar silakan apa saja bisnisnya bakso bakso apa lagi apa saja ya tapi menjadi bakso punya outlet se 100 outlet gitu ya seribu outlet silakan ya spesifikan spesifikan apakah jumlah karyawannya apakah jumlah outletnya apakah jumlah omsetnya silahkan ya kan. jenisnya apa spesifik omset dan ininya berapa dan kemudian dalam tahun berapa itu terrealisasi atau berapa tahun lagi itu coba hati-hati hati karena apa? Karena penaklukan Kisra, penaklukan Konstantinopel itu dah, sudah ada informasi dari Rasulullah akan ditaklukkan walaupun para sahabat mikir mana bisa? Apa mungkin itu? Di tengah mereka di dalam kondisi kepungan pasukan asal ketika menggali parit kan? Rasulullah memberikan kabar gembira akan menaklukkan ibaratnya dua negara adidaya itu enggak, logikanya nggak masuk tapi itulah the power of mindset kekuatan penaklukan kekuatan pikiran yang bisa membuat seseorang mempunyai kekuatan yang luar biasa sudah selesai? nah volunteer saya minta ada yang menjadi relawan untuk maju ke depan ya nanti bisa kita kasih hadiah ya <laughs>